Kuna siku ndugu yangu ilitokea bahati mbaya hiyo, yaani tungekufa yani. Mimi kilichobaki nikarudi nyumbani kwa baba tena, eh, kwa baba tena pale pale mm. Nikakaa, ndo kisa cha kuanza kuvuta hizi sigara zetu hizi wanaita bangi. Mm. Namaliza tu kumaliza kupewa mkono nimekuozesha. Ni eh, tayari umeshapewa mke mm, yani kwa, kwa maneno tayari. Kwa maneno nishapewa mke bado kwenda kuingia ndani. Mchukue muondoke. Mm, niondoke. Hapo ndo nani vibeka vilipotokea. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Bado tuko na Mr. nani kwa majina halisi? Omari Juma. Omari Juma, kwa jina la mtaani wanamuita kotokoto Atatuambia maana yake, wengine wanamuita kokotoa. Sasa sijui ni kwenye mahesabu au ya kifedha au vipi, atatuambia. Ni mwendelezo wa habari baada ya kile kilichomtokea katika pori la Msumbiji kuokota watoto wa simba akifikiri akiamini ni paka wa Msumbiji ambao walikuwa ni paka wazuri sana. Anakwambia hakuna kiumbe mzuri akiwa mdogo kama mtoto wa simba. Sasa tunaendelea tulipoishia, baada ya pori lile kuwapita wale watoto wa simba kuelekea safari yake ya kuendelea kutafuta mafanikio.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 Haukutuambia kwa nini kotokoto, tumalize tuendelee katika pori la Msumbiji pale. Mm, kotokoto ni mtu wa kila kila jambo yani mm. naweza kupambana nalo au kutengeneza mm. kwenye mambo ya ufundi, kwenye nini ndio maana wakanita kila kazi ninayopewa mimi nafanya, ndio maana nikaitwa kotokoto. Basi bwana, nikapanda ile gari, kupanda gari ile, kuna maaskari mawili pale basi mie mwili wote unanitetemeka, sina pasipoti, sina chochote cha kuingilia ndani ya ndani ya nchi ile. Basi bwana, tukenda huku mimi na, na, na, naomba dua yani nasoma bwana, wale maskari wakakaa kimya, wamevalia kiaskari kabisa, wamevaa maskari mpaka na bunduki wanazo eh. mpaka na bunduki wanazo, kwa sababu maaskari wa kule hawezi kuja mpakani bila kuwa na bunduki. Haji askari hata mmoja bila kuwa na bunduki, wote wana bunduki. Kutokana kule hakuna sehemu nyumba iliyokuweko karibu, wala yaani ni msitu mtupu. Mm -hmm. E, eh, yani ni msitu mtupu, hakuna nyumba Mm. Kwa maana pale wamekuja na mabunduki wakapa, ni wamo ndani ya gari mule, tunakwenda mimi huku na natetemeka, mikojo nataka kunitoka, lakini Mungu anani, ananilinda. Tukaenda tukaenda, najua muda wowote nitaambiwa nita, nita bwana mkubwa, twende huko kituoni, umeingia bila pasipoti bila nini. Basi tukaenda na safari yetu, tukaenda na safari yetu. Mungu amejalia bwana, nafika barabarani, wale maskari wakashuka, kushuka bwana he wakaagana na dereva ule, kutokana wao ni maaskari wanapanda bure, wakamwaga dereva ki, ki, ki, ki mambo ya, ya kilugha cha Msumbiji kule, wakaondoka zao, na mimi pale ndo moyo hofye ukarudi chini, nikajua kwamba safari yangu sasa hivi itakamilika, na kweli Mungu amejalia, nikenda mpaka nimefika Msumbiji. nilikokwenda kule nilipofika kwa ndugu zangu, ninakofikia huko nikaanza na shughuli zangu za kwenda kupata mali kupata mali. Nilipomaliza hapo nikarudi, niliporudi bwana, tukapandisha kwenye gari tukaja zetu mpaka sehemu ya bahari mm. Kuna sehemu kunaitwa sehemu moja inaitwa Msimbwa hapo mm. Msimbwa da hapo mm. hapo ndo tukitoka huko na Nakala Pemba wapi tunakuja kupakia mizigo hapo kupakia ndani ya vyombo vya bahari mm. vinakuja Tanzania. Tumefika pale, tumeshusha mzigo. Baada ya kushusha mzigo, mzigo mzigo mmechukua wapi? tumechukua Msumbiji, kunaitwa naniu Nakala mm. huko mm. Nakala ni karibu na Pemba yani mm. E, huko ni mbali kidogo, katikati ya Msumbiji huko mm. kwamba tunatoa kule tunaleta Mm, pembedeni kwenye vijiji vya Msumbiji kumwishoni mwishoni mwishoni vilopakana na bahari mm. yaani ni bandari bubu mm. yaani ya, Msumbiji. ya Msumbiji bandari bubu ya Msumbiji tuseme kama naniu Bagamoyo Bagamoyo kuna bandari bubu mm. na dar, naniu Posta kuna bandari yenyewe mm. bandari bubu ni zile zilikuwa za pembezoni mwa bahari mm. wanakukaa watu kuna vibandari vidogo vidogo wanafanya shughuli zao kule ndo tuliko kupakia mzigo, tunakopakilia mizigo yetu. Kwa maana hiyo mizigo tukishaipakia tuna, tunaileta tunapita bahari kwa bahari hadi ta Tanzania Mtwara. Mm. Tunafika Mtwara tunafanya shughuli zetu, tunauza, tunarudia. Yaani ni shughuli zetu za kila siku. Na mzigo wenyewe ni, ni mafuta ya taa. Uhum. Ni mzigo wenyewe ni mafuta ya taa. Ndio. Kwa maana kule tukifika Mtwara tunauza tunafanya shughuli zetu tunarudi tena. Yaani ni biashara. Mm. Tuna nani kuna siku moja bwana. Tumekwenda kule kuna Msumbiji kuna kuna kijiji kim, kuna kisiwa kimoja hichi kinaitwa ah, nimekisahau kijiji kisiwa jina lake lakini kwamba kuna kisiwa huko baada ya kukosa mzigo nani sheri kuna meli kuna meli zinatoka nchi za warabu huko wapi zina, zinabeba mafuta kutokana na wale ma, ma, na, naniu madereva wa meli ma, ma, ma pilot tunavyosema manahoza wa meli wale manahoza, eh? manahoza eh. mm. Na, pilot ni mwendesha ndege eh, yule wale ni manahoza mm. kwa maana manahoza tuna organize nao kwamba kuna mafuta kule yanakuwa yanapatikana kwa bei nafuu, yani ya njia ya njia za panya, sio ya halali mm. kwamba unaibwa mzigo magendo, magendo. Mm. maana kule tunatoka na vyombo vyetu pale katikati nani pembeni ya Msumbiji pale tunakwenda katikati ya bahari huko, yani huko sehemu huko, kama hata utaambiwa uende na milioni upewe, huwezi kwenda mm yani ni mbali kwanza, alafu ni kuna mawimbi makubwa makubwa, yani zinapita meli kubwa, hakupiti ni meli ndogo. Hizi meli zinapakia pakia abiria hazipitagi huko mm. Hizo ni meli kubwa kubwa tu zinapakia mafuta ama kontena ndo zinapita huko. Huko kuna wimbi kama gorofa hata mbili, wimbi moja tu lina linanyanyua chombo we mwenyewe kwamba hata kama utafika huwezi huwezi kulinani kuangalia hata nje. Nanyi mnaenda na chombo gani? Tunakwenda na majahazi haya ya mbao, majahazi ya mbao yale tumepakia siku tulokwenda hiyo tulikuwa tumepakia pipa hamsini na sita pipa hamsini na sita hizi za lita mia na ishirini sijui mia mbili pipa la na ndo ngapi? Na dumu kumi na mbili, dumu kumi na 240. lita mia mbili arobaini pipa moja kwa me, na hamsini na sita kwamba ile jahazi la mbao ni kubwa mm. Eh, tunakwenda kule tunajaza, si mara moja wala si mara mbili. Kuna siku ndugu yangu ilitokea bahati mbaya hiyo, yani tungekufa yani mm. kama ingekuwa lile jahazi halijafungwa tungepotea mm. kwamba tumefika kwenye meli ule unabeba mafuta tupempaki chombo chetu tukafunga tukarusha makamba wakapokea kule wakatufunga funga kila kitu wakafunga mm, yani wakatufunga pembeni ya lile meli yaani lile jahazi letu wakalifunga pembeni ya meli yani pembeni ya meli ilipolani ulikandamizwa kama imefungwa iko bandarini vile mm. tukakaza pale nini ikashushwa mapira ya, ku, ya kutolea mafuta tukaanza kujaza Yaani pipa la nafikiri pipa la tano mm. linajazwa. Bahati mbaya nzuri bwana limekuja wimbi moja kubwa sana kwa kutokana na meli ile ina mzigo mkubwa na mzito wa mafuta mm. haikuweza kwenda juu kiurahisi mm. kulipanda lile wimbi lilokuja kwa mei kwa inakuja lina, lina, lina linapandisha juu ni lile jahazi letu la mbao lilokuwa linapanda juu kulivuka lile wimbi. Wakati linapanda juu pembeni ya meli, wakati tumefunga kamba zetu kule ndani ya pembeni ya meli, kawaida kuna upapi papi kubwa moja, yani yanapoishia maji, kwamba meli ikifika ki, kiwango hichi, maji yakifika kiwango hichi, kwamba hairuhusiki tena kupakia mzigo, itakuwa ime imeonge imeoverload tuseme imeoverweight mm. kwa maana pale kwamba tukaenda kufunga baada ya kunyanyuka lile wimbi mm. kuna yale majahazi yale ambao yale yana kawaida pembeni wanaweka miti mm. wanaweka miti wanafunga na majamvi mm. majamvi au kitu fulani ule mti wakati unakwenda juu meli inakwenda kugonga juu ilikwenda ikaenda kugonga ile sehemu ya ya meli ilo inoishia maji mm. wakati wimbi linapeleka juu ule mzigo na ile jahazi yetu imenasa kwenye mti wa naniu wa maji yale mwisho wa siku jahazi yetu ikatoka ubao wote ule wa chini kutokana ule mtu ulitoka juu hadi chini mpaka kwenye mbao ndani kwa ndani mm. baada ya kugonga ule mti ukasababishwa uka kama mtu anatwanga hivi mbao ya chini ikafumuka hapo bwana. Ilipofumuka tu hata dakika tano hazikufika, maji yameingia, yamejaa yote. Kila mmoja tukakitoka mle, kila mmoja amepoteza kila kitu mm. vile kwemo humu hakijatoka hata hichi kitu kimoja. Ilikuwa imepakiwa vitu vingi tu, kila mmoja amepakia vitu vyake vyote, vikaondoka na maji yeah. Sisi wenyewe bahati nzuri, yale makamba yalofungwa yale, kila mmoja aka akapanda kwenye yale makamba akaingia ndani ya meli na ile meli ilikuwa sijui ilikuwa inaelekea sijui nchi gani nafikiri, lakini sio nchi za hapa nafikiri kama si, si nani huko sijui nchi gani ilikuwa inakwenda inapeleka mafuta mm. Kwa mimi pale kilichofanyika kwamba bahati nzuri tulikuwa tumekwenda kama majahazi masaba hivi mm. Baada ya kwetu kuondoka na ma, na kuzama pale, wakaamuru mapilot manahoza wale wa meli lile lile jahazi kutokana lishazama, lakini likuwa limefungwa haliondoki, limekaa kwenye mele, hakuna sababu ya kulinani, inabidi kaamuru lika likatwe kamba, likakatwa kamba, jahazi likaondoka na kila kitu chake, mapipa 56 yote yamekwenda na da, yote yamekwenda, yani hakuna kitu mtu alokoa, kuna walio chukua vikoba tu vidogo vidogo vya nguo, na mtu mwenye kipesa chake kawai, lakini alikuwa ana mzigo mzito, mabegi nini, hakuchukua hata kitu, yote ameondoka mm. Bwana, baada ya dakika tano tu mm. kutokana ile bahari kubwa na ilikuwa ina upepo mkubwa sana yani mm. Basi baada ya dakika tano tu yale mapipa yani hata Tunajua baharini kwamba una unaona upeo mkubwa sana mbali sana, ukiangalia hapa unaweza kuona hata hata nani Morogoro, unaona kitu kile, lakini baada dakika tano tu yale mapipa hayakuonekana tena, kutokana yamekwenda nje ya bahari, sijui wapi, kama yameelekea China au wapi. Lakini pindipo kama tungeondoka na lile nani likatuharibikia bila kuwepo chombo, na sisi ndio ingekuwa kwamba tunakuja kusomewa, tunatuliwa ubani tu bwana, wamesha wameshaondoka. Basi kama jahazi ile ingekuwa halijafungwa halijafungwa kwenye nani tu, na yani tungeondoka tu, kwa sababu kulikuwa kuna upepo mkali na, na dakika sekunde tano kama uta, utakuwa huja hujajifunga na meli sekunde tano nalikuta chombo chako kishaondoka hatu hata mia, mia mbili mm. hata mita mia mbili kutokana kuna upepo alafu vyombo vinaondoka wenyewe bila ku Tupo hapa kwenye meli sasa, mmeshaokolewa? Tumeshaokolewa, tuko kwenye meli pale. Wenzetu wakapakia naniu mafuta wale wakajaza jaza. Baada ya kujaza, jazi lingine lilikuja, lilikuja ndio walikuja kama wata, watano hivi walikuja mm na wote wamekuja kujaza mafuta kama sisi tulivyokwenda mm. kwa me pale kilichoamriwa kwamba bwana eh, walojaza ma, mafuta walokuja na lile jahazi lilozama kwamba waingie ndani ya vyombo warudi. Kwamba vile vyombo vimetoka sehemu tofauti tofauti. Mm. Mimi tumetokea Mtwara. Mm. Tumetokea Mtwara. Lakini vyombo vingine vimetokea Lindi. Mm. Kuna vingi vingine vimetokea Mafia. Mm. Kwa me chombo tulokipanda sisi kimetokea Lindi. Kwa me sisi baada ya kwenda kushushwa kwenda kushuka Mtwara tukaenda kushuka Lindi. Kwa maana huko Lindi sasa ndo tukafanya safari ya kuja Mtwara. Lindi vijijini huko kabisa baharini. Mm. Basi bwana tulipokuja hapa bwana ndo misingi kila mmoja pesa zishaharibika zisha kwamba kazi hakuna tena kwamba inabidi sasa hapo mimi nika nikatangaza kule nyumbani kwetu kule nikatangaza kwa sababu nilikuwa nishatangaza ndoa nishatangaza ndoa kwamba ilikuwa muda imebaki kama miezi miwili hivi mm. kuja kufunga ndoa kuja Zanzibar kufunga ndoa lakini bahati nzuri bwana au mbaya, mzazi wangu mimi akanisaidia kiasi kiwango kidogo cha pesa, akaniongezea kwamba niendelee kufanya biashara ili, ili niweze kujikimu kwa yale ma, mambo yangu yanayoyataka ya, ya kindoa ya nini ya kuishi mm. akaniongezea msingi tukaanza tena hatujananiu hatujaacha tukaanza tena kwa, tukaendelea kwenda Msumbiji tumeenda Msumbiji kama mara tatu hivyo mara nne kidogo nimepata kidogo kipesa alhamdulillah nikasema kwamba hapa mambo yangu nitaenda kufanya ndoa na nkirudi nitaendelea na biashara bwana siku hiyo bwana nimekwenda Msumbiji, tumeenda kupakia mafuta yetu, tushaenda sheli, tushanunua, tunarudi bandarini, na ilikuwa imebaki kama wiki hivi mm. mimi nifunge ndoa kama wiki. Nikasema hii wiki iliyobakia hii niende Msumbiji nikachukue mzigo, nikifika niuze, nende zangu moja kwa moja, kwa sababu kuuza ni siku mbili ya tatu unaondoka. Kwa mimi kama wiki ile iliyokuwepo ile nikasema hii inatosha. Basi subiri niende, nikaenda kule nikapakia mzigo vizuri. Bwana we, na, nafika kwenye hapo tunapopakia mafuta hapo wanaita Msimbwa Dapraya. Nafika hapo tukashusha mzigo vizuri, tukaweka ndani. Haya, kutafuta chombo cha kupakia, tukapakia cho, usiku tukapakia mzigo wale bwana, kumbe walikuwa na nia mbaya wale manahoza mm. Ndo bahati mbaya tuseme hapo, ndo hapo matatizo yalipoanza kwamba ule mzigo usiku umepakiwa mchana, usiku kwamba chombo inatakiwa usiku tuondoke tusafiri, kwa sababu sisi tukishapakia mzigo, wale manahoza wale wana kawaida wa kupunguza mafuta ndani ya dumu. Kama dumu lina lita ishirini wanalipunguza hata lita mbili wanatia kwingine yani yanakuwa yanapungua pungua. maana tulikuwa tuna mtindo, ukipakia mzigo wako unaingia humo humo na wewe mwenyewe. Kwa maana bwana, amesha upakia maji yalikuwa ya bahari, kuna yale maji kutoka na maji kujaa, maji kutoka. Sasa siku hiyo ilikuwa na, ndani ya mwezi, kuna mwezi ule wanasema maji ya mwezi yale, kwamba yanatoka sana na yanajaa sana kwa maana siku hiyo yalitoka sana, lakini chombo yetu tulikuwa tumeipakia mzigo. Baada kutoka yale maji sana kwenda mbali, ile chombo ikakalia kwenye mchanga, kwenye ufuku, kwa maana hapana maji mpaka maji yajae ndio chombo iondoke. Kwa maana tukawa tunasubiri maji. Kwa maana walichoniambia bwana, kutokana na nani maji ya sasa hivi yametoka, inabidi uende mwenyewe ukalale kwenye chombo ulinde mananio yako mafuta yako sawa sawa, tukawa tumeahidi. Wao wakaenda kulala kwao kwa wake zao, kwa maana wanajua kwamba saa kumi au saa nane maji yanakuwa yashajaa, wanaondoka. Mm. Kwa maana mimi nimelala kule kutokana mimi si mzoefu wa kulala kwa kwenye bahari. Kuna baridi vibaya sana, kuna baridi ukikaa masaa mawili kama umo ndani ya friji mm. baridi kale, kwa maana kilichonifanya mimi kwamba pale niibiwe, baada ya kuona baridi imenisha imeshanikamata hata inabidi niingie kule kwenye yale majahazi yana sehemu wanaita eh, kama H, yani ni shimo huko chini huko kuna sehemu wenyewe wanaikaika mizigo yao, kila mmoja anatafuta sehemu ya kujipumzisha nini. Kwa me, na mimi nilipoona baridi imenikamata sana na ishafika saa nane ya usiku inabidi mimi nizame ndani ya na lile shimo nende chini na kwa kutokana baba baridi ilikuwa imenikamata kubwa sana kuizama tu baada dakika tano tu usingizi ukanijia mm. na kutokana nilikuwa nimechoka nalala kwenye mapipa yani unalala yale mapipa yana mafuta unalala juu yake hakuna sehemu nyingine ya kulala. Kule chini muda wote watu wanafanya kazi kutoa maji kwa mimi kutokana na nime nikaenda kulala chini kule, baada dakika tano tu usingizi umenijia. Baada ya kujia usingizi bwana, sielewi kilichotokea kwamba kuna watu walitoka juu kama ishirini hivi mm. kama ishirini walipofika pale bwana, wakaanza kuyachukua mafuta mm. mimi sina habari, nina usingizi mzito wa kuchoka, nilikotoka masafari kupakia mizigo kuzidi. Kwa mimi nilipofika kule nilipokutana na ile baridi ndio ikaniongezea mausingizi ma ukawa mzito sana. Kwa mimi pale walikuja wezi kama watu zaidi ya kumi, sikujua wangapi, lakini watu waloniambia kuko juu walowaona walikuwa zaidi ya saba au wanane Mm. Walikuja pale wakashusha mafuta yale wakapandisha juu, wakati wanapandisha juu huko si unajua tena watu wengine hawalali, wanasikia watu tu wanapita kitikiti kuchungulia madirishani wanakutana wana madumu ya mafuta wanapanda na wanapanda nayo juu. Ah, nani alopakia mafuta huko? Yaani kushusha kupandisha juu wapi? Yaani bahari, kwenye bahari ni chini, kuna kama mlima unateremsha chini okay. wanashusha kutoka kwenye jahazi wanaondoka wana naye wanatoa kwenye jahazi mm. wanapandisha nayo juu, wanaenda kuficha huko uh kwa mimi wakati wanapandisha juu, kule juu kuna nyumba nyumba za, wa, za raia wanaoishi mm. Kwa mimi wanavyopita kuna watu wengine hawajalala, wanawasikia kwamba kuna watu wanapita, wanachungulia madirishani. Kuchungulia madirishani wanawakuta watu wamebeba mafuta, madumu ya mafuta Mm sio mmoja wala si kwa me, kutokana na watu wa kule woga vile vile wakaanza kupigana simu. Kuna mmoja rafiki mtu huko huko ni rafiki yangu mimi, akapigiwa simu kuambiwa bwana, inabidi yeye akaamka kuja kuonekana na wezi waka wakakimbia kukimbia, wakanifuata kule ndani ya jahazi kuja kuniamsha hmm. Naamshwa naambiwa, ndugu yangu, hapa unaibiwa. Oh, umelala ushaibiwa, kuja kuangalia juu. Eh bwana eh nilikuwa nimepakia madumu 30 na nani 366 sijui kwa sababu ilikuwa ni watu tumechanga watu wawili mm. 366 nafikiri kama hivyo pipa 33 naona mm. basi bwana ah kuangalia nikakuta madumu karibu mia moja na themanini wameshayaiba mm. he eh bwana nikapandisha juu kupandisha juu kule bwana inabidi watu kuja kuniambia ah subiri tu waulizie ulizie inabidi pale kukakucha kuka asubuhi safari haikuwa tena na huku nyumbani zimebaki siku chache kama siku tatu hivi kwenda kufanya ndoa na kule nimeshapata mtihani kwamba nishaibiwa na mzigo aliobakia madumu yalibaki kama mia moja themanini na watu wawili mm. mia moja themanini hayatoshelezi hata kumlipa kum, kumlipa naniu kumlipa mwenye chombo kwa maana inabidi hapo sasa kilichotokea hapo mimi nikakaa kama siku ya pili hivi inabidi nikapiga simu kwamba mimi nimetokezewa na matatizo hiyo shughuli huko nyumbani isogezwe mbele isogezwe mbele. Ndio wazazi wakaisogeza waka mbele ile shughuli, mimi nikaendelea kupambana na, na wale watu pale kwamba bwana, mimi nilitoa vitisho vingi sana, nitawaroga, nitawafanya nini watu, kila mmoja hakuna mtu aloniletea mafuta wala nikakaa wiki nzima nasubiri kwamba upelelezi ufanyike niweze kupatiwa mali zangu, lakini hakuna kilichofanyika. Kilichobaki pale kwamba pesa nikawa sina tena, inabidi nirudi nirudi nani Mtwara. Mm. Nikarudi Mtwara na yale yale madumu yalobaki nikarudi nayo. Tulipofika tukauza tukagawana na mwenzangu kiasi kilichokuwepo kile. Kwa mimi nilipata kiasi nilichopata nikapata laki mbili na kama na themanini hivi mm. laki mbili na themanini ndo kilichobaki kwa sababu Tulipofika huko tukakodi gari tukaenda ku, kuwapeleka vijijini yalobaki yale tukayauza, kuja kuwalipa gari, kulipa nini kidogo, kulipa chombo, sijui wachukuzi nini. me, pesa zilobaki kila mmoja alipata kama laki mbili na themanini hivi. He, mkiangalia ndoa haikukua hai kwa haikuwa kwa maana nilichokifanya kwamba mimi nikarudi nikarudi Dar es Salaam nikarudi Dar es Salaam kwa sababu msingi tena sina. Nimekuja Dar es Salaam bwana, kutokana na pesa nimekuwa ndogo, haiwezi kufanya kazi tena Msumbiji kule, inabidi kwamba wakanielekeza bwana eh, kuna sehemu moja Kigamboni huko kivuka kuna sehemu kuna wajamaa huko yanapatikana mafuta bwana eh, ni kweli hivi hivi, eh, kuna mtu unamjua? Ndio, namjua. Kuna rafiki yangu tunaongea Mtwara hapo eh, namjua namba yake ya simu hapa eh, haya tukaelewana kwamba mimi nikampigia simu yule mtu. Baada ya kumpigia simu akanambia ni kweli bwana. Huku bwana sisi sasa hivi hatuna kazi lakini kuna mafuta huku wanaibaiba huku kwenye ma, ma, ma, mabomba yanayokwenda nani yanotoka bandarini yanajaza matenki kwenye nani wanafungua fungua wanajaza kila kila dumu la lita 60 wewe huwezi kukosa faida shilingi elfu eh? Ni kweli nikapiga hesabu hela zangu zile nikanapata kama madomu kumi hivi nikasema da ningepata madomu kumi si nitapata laki na hamsini kwa kila baada ya siku nne au siku tano hii kazi inafanyika ah hii inanifaa mm. inabidi mimi nikatoka kule Mtwara nikaja zangu Dar es Salaam kufika Dar es Salaam nikafikia Mbagala za Kiemu pale za Kiemu kufika nikamtafuta huyo mtu nikampigia simu akanambia ofisi yake iko wapi sawa tukenda tukaonana tulipokusha kuonana bwana ehe kazi hii inakwendaje ah hii bwana iko hivi hivi hivi na kama wewe unaitaka na wewe unatakiwa utoe pesa kwa sababu sio kuna siku fulani na siku fulani tunatoa ya na nani kutokana mimi mgeni huwezi kwenda wewe kwanza sasa hivi mpaka nani cha msingi na cha sekondari acha hela yako hapa ikishakuwa tayari kwamba hiyo kazi tunakupigia simu kwamba mzigo tayari uje, kwamba tunawalipa kabisa kule. Haya, sawa. Mimi nikatoa nika laki mbili na kumi pale, nilipotoa laki mbili na kumi kwamba baada ya siku tatu au nne watu wanaenda kazini, kitachopatikana faida nitapewa kila dumu shilingi elfu kumi na mbili sijui kumi na tatu faida wakikatakata na mambo ya ushuru ushuru, wanakanambia bwana, kila dumu unapata shilingi elfu kumi na tatu kumi na mbili. Ah, sawa. Nikaacha pesa zangu zile nikarudi nyumbani kwa, kwa, kwa mzee hapo nilipotokea mwanzo nilipotokea mwanzo nikarudi pale bwana nilipokutana na mzee yule akanambia kwamba bwana mkubwa mpaka sasa hivi wewe ushakuwa mkubwa na ushakwenda kucheza michezo michezo yako huko, ushapoteza pesa, umerudia hapa nyumbani. Kwa mimi hapa mambo ya kula ya nani sitaki sitaki ufanye kwa mimi. Nikakaa pale kwa sababu mimi ni, ni mama yangu wa kambo yule bwana, akawa kwamba mzee akiondoka ananifitia chakula ananifitia chakula ananiwekea chini ya, chini ya kiti Nikifika mimi naingia na dakika mbili nachukua chakula naondoka nacho naenda kula mbali, kwa sababu huyo ni mamangu wa kambo huyo. Alikuwa na upendo eh alikuwa na upendo ah, upendo alikuwa nao kutokana, nilikuwa ni, ni mkubwa najielewa, mm. lakini kama angekuiko mtoto angenyanyasika angenyanyasika kwa sababu hata mimi mkubwa nilikuwa nakaa naye, kuna manyanyaso fulani nayapata na lakini hayawezi kunizuru kwa sababu ni mimi ni mkubwa mm. Kwa maana kilichofanyika pale, akawa anafanya kama vile baada baada kama mwezi mmoja hivi mm. Nikawa nimechanganyikiwa kule, ndoa nimekosa ndoa nimejairisha, pesa nimepoteza, nimerudi Dar es Salaam hapa, kurudi Dar es Salaam pesa sina, nasubiri kazi, naambiwa baada wiki wiki moja itakuwa tayari. Nikakaa wiki mbili, kazi haijafanyika. He, mimi kilichokuweko pale kwamba mahitaji madogo madogo, sabuni nini, nilikuwa kuna duka la rafiki yangu, nilikuwa naenda kuweka bili mm. kwamba naenda kuweka bili, nachukua pesa natumia nafanya shughuli ndogo ndogo za kuvua za nini nini, kwamba kwamba nategemea kule nitakoenda kufanya biashara ya mafuta Kigamboni ikipatikana 10,000 zile, hata nikipata elfu hamsini laki nitarudisha nitarudisha. Mm. Bwana we, hey, kilichotokea hapo kumpigia simu yule bwana na naambia bado kazi, bado kazi. Ikafika mwezi mzima. Wakati inafika mwezi mzima, mimi huku kwenye duka nisha nishatumia kama elfu themanini tena nilikuwa najibana vibaya, nishatumia kama elfu themanini hivi mm. He, kule kazi bado na pesa zenyewe kidogo, basi kama kazi bado, subiri nika kuna mtu mwingine akanambia bwana, eh, kuna nyanya zinapatikana Iringa, ukienda faida ukose kila tenga shilingi 10000 ukose kumi eh? Sawa basi, subiri nika, nika hela zangu, kwenda kufuata hela ndugu yangu Nikakaa zaidi ya wiki mbili, kila ninapomfuata jamaa anaambia pesa bado sijakuwa nazo, kesho njoo kesho, kesho njoo kesho. Eh, hilo ila tangu nilompa tufanye biashara kwa me huyo huyo Ambagala huyo Ambagala ile ufanye eh, biashara ya Kigamboni kwa me pesa nikawa nazidai kudai kudai zaidi nikakaa zaidi ya wiki mbili nadai pesa nikienda napewa shilingi elfu ishirini thelathini siku ya mwisho ndo nikapewa pesa kama laki na kumi hivi mm. kama laki na kumi nikapewa laki na kumi zile ah, nikasema ba, kutoka laki mbili na themanini nimekuja kupata laki na kumi nitafanya nitafanya nini mimi laki na kumi yule kuna mwingine yule akaniambia bwana inabidi kuna Iringa kule kunapatikana nyanya hizi nyanya zinapatikana Iringa eh, ukifanya ukija na tenga zako kumi hapa ukosi ukosi faida hata shilingi elfu hamsini laki. Nikamwambia basi wenzetu ni rafiki yangu jirani yao, kwao ndo iko Iringa wanaita Ilula huko. Deni la dukani umeshalipa? Deni la dukani sijalipa. Uh -huh. Kwa mimi ndichokifanya pale, sikwenda kulipa deni, nikaondoka zangu au Iringa nika tukapanda gari mpaka kwao, tukafika kwao tukaanza kutafuta bidhaa tulioenda kuifuata. Mm. Tukaenda kutafuta tungule nani nyanya zile tulizozipata tukafunga kwenye matenga tukapata nani tenga kama kumi na moja hivi. Mm. Tukapata tenga kama kumi na moja tukazitia ndani ya gari. Haya, safari Kariakoo mpaka Kariakoo. Kufika Kariakoo mara ya kwanza ukaingizwa mzigo sokoni, ukanadishwa, ukauzwa, nikala hasara shilingi elfu kumi baada ya kukatwa gari, wachukuzi, sijui soko, ushuru, nini nini, nikaja kukuta nimekula hasara elfu kumi lakini mimi katika kula hasara elfu kumi kwamba kule Iringa na safari zote nilotembea ninaniu kwamba nikakaa zaidi ya siku nne kule mpaka tano Niliporudi huku nikala sana shilingi elfu kumi nikasema ah, kwamba ni mgeni sijajua biashara, lakini kijua biashara nitakuwa napata faida shilingi elfu kumi au ishirini idantosha kwa sababu bado niko ndani ya biashara nafuata. Kwa mimi nikachukua zile pesa nikaanza tena tena kwenda kununua tena huko huko, nikarudi Ilula hmm. Iringa hiyo. Niliporudi nikapakia mzigo tena kupakia mzigo tena tena haukuwa ule nani, nikapata tenga kama tisa hivi eh. mm. nilipopata tenga kama tisa kuna magari pale watu wanapakia nani wanachanganya changanya wanapakia kwenye magari na mimi wangu yakapakiwa maneno moja kwa moja Kariakoo. He, bahati mbaya au nzuri ilipotokea hapo bwana, ndio kifo cha nyani, miti yote uteleza. Nilipofika Kariakoo tu naambiwa bwana, hapa tungul na nyanya uliotoka nazo Iringa, Ilula ni ndogo ndogo. Kuna nyanya zimetoka kigam, upande huu wa Kigamboni huko, sijui kunaitwa wapi, Kimbiji, siji wapi, kwa nalima nyanya kubwa kama kichwa cha changedere vile. Basi zime tumekutana nazo, tunafika Kariakoo tu tunakutana na nyanya hizo zimeingia kwa wingi sana. Hi! Na mitenga yangu vinyanya vyenyewe vidogo vidogo na vishaanza kuiva E bwana, kwa me, katika kunadishwa wateja wote wakakimbilia kwenye nyanya za matenga, yale matenga mimi nilikuwa na, na matenga yale ambao yale yanonaniwa. Mimi nilikuwa za kwangu matenga yale ya kusuka yale yano. Mm. Eh, ndo nimekuja nazo kwa me bare tungule zikanadishwa watu wakanunua nua za kwangu zikabaki. Hazikuzika. Siku ya pili hazikuuzika. Naambia bwana, hizi ndani ya siku tatu zikiwa hazijauzika zinaharibika. Kwa me tufanyeje? Ziuze tu hivyo hivyo, zikauzwa kwa bei ya hasara mm. bei ya hasara zikauzwa kila tenga shilingi elfu sita sita mm. Eh, haya zilivyouzwa kila tenga shilingi elfu sita sita bwana eh, wakaja pale madalali na nani wakaanza kunipigia hesabu gari hujalipa, soko hujalipa, nini hujalipa, wachukuzi hujalipa, ushuru wa jengo la Kariakoo, lile soko la Kariakoo unatakiwa pia. Kwa maana ilipopigwa hesabu zote nikakabidhiwa bwana shilingi elfu sita na kama na mia nane hivi hmm. Hii nakabidhiwa shilingi elfu sita kama na mia nane mtaji wote mbaki elfu sita na mia nane yani ushauzwa kwa bei ya hasara kutokana na manyanya yashakuwa mengi. Kume, baada ya kukatwakatwa gari, ubeba ushuru na kila kitu, nikabaki nikabaki na kama shilingi elfu sita mia nane. Nitafanyaje? mtaji? Mtaji nilikwenda na laki na, na kumi mm. laki na kumi hasara ya, ya laki moja na kama elfu tatu na mia mbili e, laki moja na kama elfu tatu mia mbili hivi mm bwana, inabidi pale. Nikachukua zile pesa nikatoka Kariakoo mule kwenye soko, kuna sehemu pale pale Kariakoo pana kituo cha polisi, kwa pembeni pana pana mgahawa, yani sehemu ya kuuzia chakula. Nika, yani ni kibaa kidogo tu mm. nikaingia mule nikanywa soda kwanza, nikatafakari nitafanyaje, nitaanzaje. Kule ndoa nimeisogeza mbele, lakini katika kuisogeza mbele sikuisogeza muda mrefu. Ila unawasiliana mke mtarajiwa unawasiliana Eh, mte mke mtarajiwa nilikuwa tena kwa sababu ndoa ishafikia karibu nilikuwa siwasiliani naye. Kutokana na simu kipindi kile mke wangu likuwa sio sio huyo nilomuoa ni mwingine. Kwa kipindi kile simu nilikuwa siwezi kuwasiliana naye kutokana bado yuko kwao, alafu alikuwa hana simu. yani uliyekuwa na kusudi naye la kumuoa mm. ukasogeza ndoa mbele mm. iliendelea, haukuja kumuoa. Sijaja kumuoa. Tuambie, tuendelea kutuambia Kariakoo na tafakari, nini kilikuja kutokea mpaka ukashindwa kumuoa? Mm, Kariakoo na tafakari bwana, pale nimekaa na shilingi elfu sita mkononi, sina la kufanya. He, nitafanyaje? Nitafanya kazi gani? Mm. hata mm mimi kilichobaki nikarudi nyumbani kwa baba tena, eh, kwa baba tena pale pale mm. Nikakaa, ndo kisa cha kuanza kuvuta hizi sigara zetu hizi wanaita bangi mm. hapo mm. Mwanzo ndo nilipoanza kuvuta bangi, kwa sababu baada kukaa pale sina kazi pale nyumbani kwetu palikuwa pana bomba la maji mm. Watu wanakuja kuchota ndoo maji shilingi mia kwa mimi mimi kitu nilichokifanya pale, kwa sababu sina kazi, nikawa nakaa bombani nauza maji, nikipata shilingi zangu tano elfu bim bi mkubwa yule nampa zake shilingi 3000 nikipata 5000 nampa 3000 2000 natia mfukoni, naenda kutumia shida zangu ndogo ndogo. Kwa mimi nikakaa kama mwezi mzima hivi nafanya vile lakini baada ya kukaa kuchanganyikiwa zaidi, sina yani sijui mwanzo wala mwisho inabidi mimi nka nika, nika na na, na, na hobi ya mpira. Kulikuwa pale mtaani pana timu ya mpira ya vijana, walikuwa kila siku kazi yao wanaenda kucheza, wakirudi wameshinda. Kwa maana mimi na hobi ya mpira, kwa maana nilikuwa nakwenda pale, sina sehemu nyingine ya kwenda, inabidi nende kwenye kijio cha mpira cha wachezaji kule. Mm. Kwa maana kule ikawa ndo maskani yangu, lakini kulipofika kule bwana, nikakutana na watu sehemu ile ilikuwa inavutwa bangi, wanavuta wanakunywa kunywa pombe nini lakini katika kwenda kule na mimi ndio nilipokufika pale unapokuta wenyeji kwamba wana wanafanya vitu fulani na we hata ukikaa hata utu nani baadaye na we utavifanya tu ikafikia na mimi muda pale kwamba nikawa nafanya vile vitu kila ninapofanya vile vitu kwamba najikuta kwamba na amani yani hata yale mawazo ya ya, ya, ki, ya kimatatizo yote yakawa eh, yanafungua, najikuta na amani. Kwa maana shughuli ile ikawa ninaendelea nayo zaidi ya miezi miwili. Kuna siku nishafanya mambo yangu, nishavuta yale mabangi, nimekaa pale pale mtaani nyumbani pale, kulikuwa kuna sehemu kuna daraja kulikuwa kuna kabla kuna barabara hizi hazijapitishwa za mitaani hizi mm. zilikuwa hazijaanza kupitishwa. Kuna sehemu watu wanapita uchochoroni, wanatoka Tandale wanakuja sehemu ya hospitali wanaenda kupanda gari Mwananyamala huko mm. wanakwenda kupanda gari kwa maana ile njia ilikuwa njia kubwa sana, lakini haipiti gari tu, watu wanapita kwa miguu. Kuna sehemu walikuwa na wanatupa takataka yani mm. wanatupa takataka zile takataka baada ya kutupa ile sehemu ikawa imekuja juu, na serikali ya mtaa wa hiyo sehemu kwamba ilikuwa kwamba hiyo sehemu ishaikwa mabango zaidi ya mia mbili yasipasitupwe taka, kutokana hapo panapita watu wengi, afu na njia kubwa mm. lakini watu bado wanatupa. Kwa maana ile sehemu mimi nikaenda serikali ya mtaa kwenda kuiomba, nikaambiwa nitoe kiasi kidogo cha pesa ili uweze kukaa jiji na mimi nilipofanya hivyo, nikachukua ile sehemu, nikasafisha zile takataka, nikamwaga kifusi, nikatengeneza banda la biashara. Mm. Banda la biashara natengeneza banda la biashara pale, kwamba ile ndoa baada ile siku tuloipanga nikaisogeza mbele zaidi mm. kwamba bwana, eh, basi ndoa kutokana na yaisha kwa hivi baada ya miezi fulani tutakuja kuifanya, sijui kwa mwezi mfungo tatu niliipanga hivi mfungo tatu mtakuja kuoa ai mfungo tatu mimi nikawa nashirikia pale bahati nzuri nikatengeneza banda pale nikawa na, na nauza biashara zangu biashara za nilikuwa nauza yale maji nilokuwa na nauza nyumbani kwa sababu ilikuwa sio mbali na sehemu hiyo. Kwa maana nilinunua mipira, nikaokota okota mipira, nikaungaunga, nikapeleka mpaka kule nilipokuwa na, nafanya biashara pale. Nikaweka maji pale kwa maika wa watu wanakuja kuchota maji pale, wanakuja kununua bidhaa za dukani nini, yani nikianzisha tu kiduka kidogo dogo mm. kwa mimi pale kwa mimi na tena napata 200 200 huku nasubiriwa kwamba ndoa fulani, na mimi huku kwamba nilikuwa tena na najichuma chuma nipate pesa tena kwa mimi pale kukaa huku naendelea na mambo yangu ya kuvuta sijaacha na kijiweni na kwenda Huku nyumba umejenga au bado una eneo tu? Na eneo tu nimejenga mabanda ya mambao, mabati nimezungusha mabati full suit, nimefanya kiduka na nauza. Mm. Kwa mimi pale nimekwenda zaidi ya miezi miwili au mitatu. Mm. Baada ya kuzoeleka zoeleka pale watu washapazoea wanakuja, ikawa kwamba pale nilipoanza pale kwamba ndo nilipoanza kupata pesa tena za kutaka kwenda kufanya ndoa kule mm. Yaani nikajichuma chuma nikajipata nikapata mpaka nikapata milioni moja na laki mbili nikasema wamba bwana lolote naliwe kutokana na pesa sina sina mimi naenda kuoa hivyo hivyo. Nikatangaza bwana ile tarehe yetu mimi nakuja kuoa. Eh bwana nilichokuja kuambiwa yule mchumba uliokuwa unamtaka keshaolewa. Ah mchumba unamtaka keshaolewa. Hey, namfahamu na tushakaa sio mara moja, si mara mbili mm. Kutokana na vipengele vilionikuta kwamba nishaisogeza ndoa mbele mara mbili mm. sijui katokea mtu mwingine au walimlazimisha kumuozesha na, na mtu mwingine na hakukupa taarifa. Hakunipa taarifa. Alikuwa na mawasiliano naye? Mawasiliano naye ilikuwa sina, kutokana simu ilikuwa yule nani msichana ule simu hana uh -huh. e, eh, kwa me, yule mtu aka, aka naambiwa keshaolewa hi keshaolewa eh bwana sasa itakuwaje basi tukupe mdogo wake hi nipe mdogo wake na mdogo wake mimi nilikuwa namjua mimi na roho yangu ilikuwa kwamba sasa hivi nataka kufanya ndoa nikasema bwana mwanamke ni mwanamke tu, hata mdogo wake sio mbaya, acha mimi nikubali. Nikakubali, bwana, nitakumoa mdogo wake, sawa, haya, tukakubaliana bwana, harusi itakuwa lini? Tukaisogeza mbele kidogo ili kuna ni itangazo itangazwe, haya, harusi itakuwa mwezi fulani. Bwana we mimi pale nikakaa pale Dar es Salaam nika, nika harusi yenyewe ilikuwa inafanyika Zanzibar sio hapa Dar es Salaam mm. ilikuwa inafanyika Zanzibar kwa meme pale kilichofanyika kwamba chuma mpaka kidogo nikawa hali kidogo ya kufanya kwenye kwenye kutoa pesa hata za kufanya shughuli kidogo zika zikawepo hata ndogo mm. nikasema sawa bwana yake hapo uwasiliane naye bibi harusi mtarajiwa au unawasiliana bibi harusi mtarajiwa kutokana na mjua nimeambiwa tu bwana tutakupa mdogo wake sawa Kutokana mdogo wake mimi namjua na tulikuwa tunaongea sana. Tukakubaliana sawa kwa mimi yeye yuko Zanzibar, mimi niko Dar es Salaam. Mm. Kwa mimi kulikuwa mawasiliano hakuna kutokana na ule muda upanga sio mkubwa kwenda kuku kuanza kuongea naye ilikuwa mwezi kama mmoja tu. Mm. Haya bwana sawa. Mimi nikatafuta tafuta pesa, haya imefika siku ya ndoa. Imeshafika sawa, mimi nikachukua boti Dar es Salaam nikaenda Zanzibar. Kufika Zanzibar shamra shamra nyingi tu mm. Bwana ehe, tukapanga mambo ya kundoa kundoa kutoka haya twendeni. Siku iliyofikia bwana kwamba mimi nimetoka Dar es Salaam, kwamba mimi kule nilipotoka sina kwangu, ilikuwa ni, ni mtu wa, mtoto wa nyumbani kwa mimi nilipofikia kule kwamba nataka kuwa inabidi ilinilazimu kwamba nikodi chumba kwa miezi mitatu na mimi mihangaiko yangu yote ilikuwa iko Dar es Salaam. Mm. Kwa maana nakodi chumba kwa miezi mitatu kwamba huyo mwenye chumba alitukodisha kwa miezi mitatu mwanzo. Mm. Kwa mimi nilikuwa sina hata kukaa mwezi mmoja kutokana nikishaoa tu nilipanga nirudi Dar es Salaam. Mm. Kwa mimi nikakipanga chumba miezi mitatu pale baada ya kukipanga chumba miezi mitatu nikaenda zangu siku ya harusi ilipofika tukenda zetu kuoa mm. huko mm. kulichotokea ndugu yangu kwenye ndoa hey, kwenye ndoa mke yani mdogo alitakiwa eh, kuwa mke e, yule mdogo alikuwa anatakiwa kuwa mke sasa mdogo wake mdogo wake wakati yule mkubwa nimeshamkosa eh, mdogo. nimepewa mdogo ndio kuna kilichotokea kuna kingine kilichotokea hapo sasa hicho kilichotokea ndo kikubwa zaidi siku ya ndoa siku ya ndoa uh -huh bwana tumesha tumetoka kwa sababu tulikuwa tunakaa umbali wake kutoka Kariakoo kutoka Kariakoo mpaka Ubungo mm. umbali wake tu kwa mepale tumechukua gari zetu haya tunaenda kwa watu vigeregere gari kama tano hivi mm. haya tukaenda tulipofika kule kwao tukakuta kweli shamra shamra watu mambo kamera watu kibao magari watu wamepika mavyakula nini eh mm. ukifika kuna mkika mkubwa vichezo nini. Haya, nilipofika bwana harusi wala napiga pigeregere nini, tukakaribishwa tukakaa, haya ndoa ianze. Mm. Nika akaja baba mzazi wa mtoto akaja watu wengine wakazunguka mkeka na mimi nikakaa pale nikapewa mkono ndoa ina tukio la ndoa mm, linaanza kufanyika shehe yupo shehe yupo dua kila kitu zishapigwa. Haya bwana, eh, umekubali kumuoa mtu fulani, mtu fulani, ndio nimekubali kama mara tatu, sawa. Kumaliza ku, ku, ku, kunaniu tu kufunga ndoa, yani kuulizwa mara tatu, kuna mwanamke mwingine huko pembeni kapandisha mashetani, hey, eh, eh, hivi hivi mara wakaunganisha wanawake, si unajua, wakaunganisha kama watatu hivi na wote wanachagawa eh, hapo hapo mimi umeniacha mm. ndoa umemaliza kufunga ndoa namaliza tu kumaliza kupewa mkono nimekuozesha ni eh, e, tayari umeshapewa mke mm, yani kwa, kwa maneno tayari kwa maneno nishapewa mke bado kwenda kuingia ndani mm, niondoke hapo ndo kivi nani vibeka vilipotokea ndio mwanamke akapandisha mashitani kivipi wani wanawake sio yeye mm. yani ndugu zake Mm. Yaani sijui mama zake, mabibi zake, mm. kuna mmoja ndo aloanzisha kupandisha shetani. Mm. Baada ya kupandisha shetani, kupandisha shetani kiukweli kupandisha eh, shetani. Sasa hapo sijajua kwa sababu baada ya yaani moment ilikuwaje? moment kwamba baada kumaliza tu ku, ku, ku, ku naniu, kupewa mkono bwana umekubali kumuoa, nimekubali kumuoa. Mara pembeni hapa kulikuwa pembeni kumezunguka wana, kina mama wengi. Mm Eh, baada mmoja akaanza eh, hey, eh, eh, hey, eh, sijui itakuwa shangazi yake ona nimeume nini eh, hey, analia na amepandisha mashetani, yani kuna mizuka fulani imempanda, yani kama mtu alikuwa na shetani mm. me wakaunganisha kama wawili hivi eh, wanaongeaje wakati wampandisha mashetani, huyo si mume hataki sijui nini, yani kila mmoja anakuja baada kupandisha mashetani wale kina mama pale, ikawa kwamba bwana eh huyu haondoki, haolewi, huyu haondoki. Wazee pale wamekaa mbona pashaingia hata fulani, wazee bwana, kesha keshaoa, ampeni mkewe aondoke. Kuna wengine hawataki Mm. Kuna wengine hawataki. We sijui kina mashangazi wengi wanawake ndio hawataki, washambizana sijui mambo gani tena kwamba hawataki ondoke mke. Wanaume anasema mpeni mke aondoke, maana tulikaa pale kwamba mpaka na mimi mwenyewe kwamba nikawa kama na mashetani, sijielewi tayari, nimeshachanganyikiwa. Mke sijapewa pale, sijape ndoa ishapita, sijaenda kupelekwa hata kwa mke wangu, kila mmoja anatawanyika nani, maana ikawa tafrani pale, maana kilichokaa pale mimi nitakojielewa ningewasijielewi. najikuta kwamba baada ya masaa mawili nishafika nyumbani, sijui nilipanda daladala au nilikwenda kwa miguu au nilip... kule nilikokodi kule kwamba nirudi na mke wangu kwa pani, lakini nirudi na, na ma, majoo yangu yale peke yangu. Nilipofika pale nikalala pale nyumbani nikakaa, baada kama wiki hivi kupita, bwana, nikapigiwa simu, bwana uje kuchukua mkeo kwamba wanaume wameshauriana kule nini, wakanambia bwana, ujichukua mkeo. Kawaida sisi Waswahili tuna mambo ya tunasema ya kishirikina mm. tuna mambo ya kishirikina na mimi kuna mtu akanambia bwana wewe hapo itakuwa kwamba lazima ukingwe mm. lazima ukingwe ufanyiwe dawa nikaambia dawa yani dawa gani dawa za kienyeji mm. sawa Haya, kubali kwa sababu nishakuwa tena sijielewi kwa mambo yalonikuta. Mm. Kwa maana nikakubali kwenda kufanyiwa dawa. Kule nilikokwenda kufanyiwa dawa nikaambiwa bwana, sasa kwamba mkeo utapewa, lakini huyo utakayepewa sio mke. Mm. Kuna vitu unatanguliziwa navyo utasumbuka naye. Eh? Kivipi? Yaani huyo kuna vitu vya kishirikina kakabidhiwa anakuja navyo, yani bila yeye mwenyewe kunaniu kuna vitu atakuja navyo vitu vya bila yeye mwenyewe kujua, eh. kwa mea huyu mke atakusumbua eh? Sawa basi, sawa siku ya siku na tume tumetoka kwamba leo kama kesho ndo mke wangu na kuja kukabidhiwa na kukabidhiwa kwenyewe kwamba mimi nilikuwa nshaga kwamba mimi naondoka Dar es Salaam mm. baada kama wiki mbili naondoka Dar es Salaam haya basi mkeo tunakuletea kesho, haya haya. Kwa mimi nikaweko bandarini saa mbili, saa mbili usiku niko bandarini, nikapigiwa simu, bwana, tunakuja, sawa, tusubiri. Lakini wakati tuna wanakuja au walonipeleka kwa kwa kwa waganga wa kienyeji, wakaniambia, bwana, huyo anakuja sio mke, sasa utafanyeje? kuna vitu kakabiziwa wewe itakuwa vitakuletea madhara inakueje mimi kilichofanya kwamba nikakata tiketi haraka haraka mimi nikakimbilia kwenye naniu kwenye meli nikawaambia kwamba bwana panda meli atakuja tu mtamleta tu Dar es Salaam kwamba na mimi nakimbia yale matatizo niloambiwa mm. basi mimi nikapanda meli bahati mbaya au nzuri au bahati mbaya tu ilimetokea. Meli zile pale nilipokwenda, mm. moja inakwenda Pemba, moja inakwenda Dar es Salaam, lakini zile meli zote zinafanana. Na zote zipo kwenye sehemu ya kuondoka. Na zote zinaondoka usiku. Eh. Inaenda Pemba, inaenda Pemba na inaenda Dar es Salaam, inaenda Dar es Salaam. Kwa mimi kitendo nikatoka pale nikakata tiketi, baada ya kukata tiketi nika nikapata tiketi ya kwenda da mm. lakini kwamba kilichotokea hapo basi Nikasema subiri, kutokana huku mimi nishaambiwa huyu mke ninoletewa mm. kaambatanishwa na vitu fulani vya kiuchawi vitakuja kukusumbua mm. Basi nilichokifanya mimi kwamba niwakwepe kwamba mke wangu mimi atakuja Dar es Salaam mm. watamleta Dar es Salaam. Kwa hiyo unakimbia unawahi Dar es Salaam. Eh, kwamba mimi nakimbia nawahi kwenye meli nikajifiche kwamba wale watu wasinione wasinikabidhi kwa, kwa kipande kile, kwa sababu walipokuja na nilipoambiwa ndo vile vile walipokuja kwamba kwamba bwana, hao watu watakuja kina mama, na watapokuja kina mama watamleta mkeo, watapomleta mkeo kwamba huyo mke hajaja peke yake, kaambatanishwa na ma, mambo ya mazingira ma, ma, ma, nani, ma, mazingara Eh, sawa kwa maana nilichokifanya mimi baada kuwaona tu wale wanakuja ah mimi ingia kwenye meli kwamba kwa kwamba ulichoambiwa watakavyokuja ndio vile ndio vile wanakuja wanapokuja eh, nikaona ah, sitanie mimi usubiri nile kona sasa katika kwenda kula kona ile meli ninaenda kuipanda mm. sio niloikatia tiketi ah. na kufika pale kukuta foleni watu wanaipanda na mimi kupeleka tiketi tiketi zinafanana zile mm. ila tu kwamba nyingine inaandikwa Pemba, nyingine inaandikwa da, lakini meli ni aina zile zile na jina lile lile, kwamba kuna tu na wani. mm. lakini meli muundo wao ile nikaona ah, hii meli lopanda ndo ya da. Na wale wenyewe wanakagua tiketi hawajajua chochote. Na ah, wao wanamurika tu, wanaangalia jina lako na kitambulisho, wanaangalia kwa mimi nilipofika, nilipopeleka hawajagundua, mimi nikaingia kwenye meli ya Dar es Salaam ya Pemba. Sasa wewe ukijua unaenda da, naenda da.